Mann, Mann, Mann. Das ist ja ein Hörbuch. Da möchte ich doch wenigstens eine PS4 mit einer Gratisausgabe des Spiels. Ha! Naja, kleiner Scherz. Ich suche mal weiter. So, Gespräch mit dem ersten Seher. Realitäten, in denen Win, Realitäten, in denen Wün, Realitäten, in denen Wien, beispielsweise, <laughs> lach nicht, du Arsch, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Freut mich zu hören. Meinen Nachforschungen nach müssen wir zwei Materialien besorgen, die ich nicht in Arg nicht... Sicher. Ich sollte weniger saufen beim Arbeiten. Die Ralim haben verstanden, dass... Die Ra... Die Ralaim. Die Ralim. Die... <laughs> Balata Shera. Larata... Nee, Ralat. Aber... Na schön. Willkommen, ARF. Alef, Alef, Alef. Versuch mal eher so dich reinzujapan. Ach so, okay. Seit einem Mond. Ich bin mit einem Handelsschiss. Handels, Handelsschiss ist schön. Spielmannstruppen, Gaukler, die wenigsten fahrenden Eterner rasen, <laughs> rasen allein, <laughs> reisen allein. Schau dich an, Saira. Nach allem, was passiert ist, bist du nicht im Text. Seid ihr taub? Haut ab! Seid... Entschuldigung. Das Blatt hat es sofort getan. So, da muss ich aber umblättern zwischendrin. Oh, ähm... Warte. Kannst du die nebeneinander sonst hinpacken? Ja, Voll gut. Oh mein Gott. Stimmt, das kann man mit Blättern tun. Schaut mal wieder vorbei. Vorbei. Aha, Vor, vorbei. Schaut mal wieder vorbei. Vielleicht macht Tarael auch Sprachtraining. Der kleine plappernde Kaplan klebt peppige poppige Pappplakate an die klappende Kapellwand. Als Gabi Pop im Copyshop die Maps im Bobby Häppchen gab, da schnappte Bobby Gabis Top und Top dem Laden ab. Stopp, rief der Boss vom Copyshop, Frau Pop, wir sind kein Stripper, Stripperclub und Gabi Pop trieb im Galopp und Stop Mops Bobby durch den Shop. Gib her das Top, gib her Top, Gabi Boy in den Kopf, schoss mit dem Auto, da schnappte Bobby auch den Slip. <laughs> Glaub auch nicht, dass er das macht. Na! Oh, nee. Dann zeigt mal, was ihr könnt, Prophet. Dann zeigt mal, was ihr könnt, Namenlose. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Äh, scheiße, das hab ich dir noch nicht. Die Ralata. Unser Vater hat mal wieder seinen ganzen Sohn. Seinen ganzen Sohn versoffen. Ja, sehr schön. Ah! ah. <laughs> Auf zu lachen. Und wie habt ihr Bruder Zorn kennengelernt? Auch von eurem Kontakt? Upsa, sorry. Der Seher stößt ans Mikrofon. Büromarkt Hansen? Mensch, du hast doch heute eine richtige Tour auf dem Zettel, sag mal. Äh, nee, ich bin bürobedarfstechnisch äh, ausgerastet. Äh, ausgestattet. Und ausgerastet ist meiner Herr. Ausrasten meiner Herr. Was? Wir brauchen nochmal die Scheiße. Okay. Okay, nochmal Scheiße. <laughs> ja, Marvin wollte, der wollte noch eine Scheiße haben. <laughs> Wir brauchen noch eine Scheiße. Wir brauchen noch eine Scheiße, weil es geraschelt hat. <laughs> ja. Okay. Erfahre, äh, ja, weiter zu persönlich. Ba, ba, ba, ba. Ach da, genau. Bumm, stirbt, fertig. Ah. Genau, wir sind auf Seite 5 und auf Seite 8 sterbe ich schon. Schade. Aber verständlich. Wisst ihr, ich habe jemanden gesehen, der mir mal... Mann, ey, der mir mal sehr wichtig war. Verdammte Stra Stahlkrabben. Verdammte Strahl... Stahl... Strahlpisser. Verdammte Stra Stahl... Herrgott. Verdammte Stahlkappen. Krabben. Mann! Was? Ein, der so offensichtlich war, dass ich mich frage, warum wir nicht von selbst darauf gekommen sind. Das Wort der Tort der Toten. Ich wollte Torten sagen. Ja, ähm, ich habe meinen Körper hingegeben, also sie hat masturbiert. Das, ja, ja. Äh, das ist so ein bisschen angewidert, sehr angewidert von sich, dass das vielleicht noch. Ja, okay, klar. Was soll man denn auch machen die ganze Zeit damit? Ja, genau. Ja, <laughs> das Aber das ist ja, hallo, äh, Bist Leben und so, ne? Ja, ja. <laughs> oh Gott, kein Wunder, ist die wahnsinnig geworden. so. Also. <laughs> Outtake. oh nein! Fuck. Wir Shit. nicht. Das wird doch nicht. Das wird doch nicht besser Gern. Schreitet wohl und möge euer Stetsweg eben. Euer Stetsweg eben sein, alles klar. Ihr seid wirklich gemein zu mir. Okay, es grunzt. Da steht Grunzen okay. <laughs> äh, ich glaube, es ist eher Schnaum. Okay. Was ist denn Schnaum? Blüten. Er so, also, oh. <laughs> genau, Okay. Hey! Nee, schlechten. Hey! <laughs> nee. Hey! Dal Marak. Del Merrick. Ich habe keine Ahnung. Der Ordenshüter der, Ta der Ordenshüter der Talgab Bewohner. Was? man Bewohner nicht rief Tonfeuer. Ich hab ja, ich soll ja gar nicht. Gar nicht meinen Satz hier. Du Scheiße, wo bist du denn? Rucksack, Rucksack. Einen Rucksack. Was? Was hat er gemacht? Er leckt sich die Eier. Lasse, hör auf. <laughs> <laughs> Ruhe im Saal. <laughs> Sorry, der, der Hund hat sich gerade die Eier geleckt, das hat man gehört. <laughs> Vielleicht. okay. <laughs> so, passt nicht zur Stimmung gerade, ne? <laughs> Lass das bitte. So, ihr lieben Leute, das war's. Puh, jetzt äh, mache ich mir einen Kaffee. So, viel Spaß beim Schneiden. Bis dann. Ciao.